осы машағы қазаққа жұғысы болсын ағайын бұл бұл елдің тойы қазақтың тойы қадірменді ағайын алла елдің ынтымағын берсін ынтымағы бар жерге бақ пен дәулет өзі келеді деген ағайын бәрекелді жасаңыз жасаңыздар енді айналайын патша көңілді көрермен сақ шетке таман тұрайық ағайын сәл артқа таман тұрайық артқа таман тұрайық жылқы аяқ тұмал келіп қалады міне төменгі мәре салынды сырлы келестен келген нұралша көкеміздің баласы жомарт шабылғыз тастады төменгі мәреге міне көкпар көтеріліп келе жатыр жалауға тураласаң жаңылмайсың мықты бола бер мықты бола бер жалауға турула жалауға турула тәрбие туралы екі жүз мың теңге салып қол ажыратып таста еңке әрекетіңді жаса екі жүз мың теңге бар боласыз екі жүз мың теңгені келіп аласыз ағай ал бәрекелді босша жоғарғы мереке қосшы елді мекенінің тұрғыны керемет тұлпарлардың егесі кәсіпкер Алғи алмас мырзаның атыменен әшір қажы көкеміздің баласы досжан шабандоз тастады жоғарғы мәреге бере бер досжан сен аты алмас Бұл алмашаң аттың салымы құтты болсын міне жоғарғы мәреге бер. осы бүгінгі көкпарға салысы ұйымдастырып жатқан алғи алмас мырзаның атыменен жоғарғы мәреге досжан шабандоз